တော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ရတော်လာပြီကျော်9ရက်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်မုဒုံမြို့အစ္ဆတယသာသနာဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မိဘကျေးဇူးဆက်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ ဖခင်ကြီးဦးအောင်တိတ်မိခင်ကြီးတော်တန်းရှင်တို့အားရည်စူး၍အကြည့်တော်စိန်ကြီးအားအမှုထားကကြာရသူမိသားစုများ၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း26တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတဘာသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာ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 ကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချိမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တတနာတတဝိနယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်ညာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤချိုးပန်းခြင်းလောကသားတွေအတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဘာတွေချိုးပန်းအခုထုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့ အများနားလည်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုကဲတင်နေကဲတင်နေဆိုတဲ့နေရာဘယ်လိုကဲတင်တာလဲလောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တာဟာအရေးကြီးဆုံးကဘယ်အရာလဲလို့လောကလူသားတွေကတော့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတာတစ်ခုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကဲတင်နေဆိုရင်လည်းပဲ ကြီးမားတဲ့ကတိမှုလို့အောင်းမေးကြလိမ့်မယ်ဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့ဘဝကချမ်းသာကြွယ်ဝလာအောင်မဆာမယ်ဆိုရင်လဲကတိနယ်လို့ပဲအောင်းမေးကြမကြမ်းမမာယောဂရနေတဲ့အချိန်တွေကချမ်းချမ်းမာမာနဲ့ယောဂကင်းပြီးစိတ်ရှင်လန်းမှုကိုပေးနိုင်လို့ရှင်လဲကတိနယ်လို့ပဲအောင်းမေးကြတယ် မြတ်စွာဘုရားကက်တင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကက်တင်မှုလို့ဒီလိုမှတ်ဘယ်လိုနီးနဲ့ကက်တင်တာလဲဆိုရင်တရားတွေကိုမှန်ကန်တဲ့တရားဟောပေးတာဒါကက်တင်ခြင်းပဲအမှန်တရားကို သိရှိမှတရားတွေရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရေရှည်ရနိုင်တယ်ဟောတဲ့တရားကလွဲမှားလို့ချက်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကမှားယွင်းနေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကုန်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေရောက်မယ်ချမှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကလွဲမှားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေဒုက္ခတွေဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာသွားခါတလို့ခေါ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မကိုဟောပြခြင်းဖြင့်တရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာလို့တရားတွေကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးတာ လူတိုင်းမသေးအောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းစီဝါချမ်းသာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကျမ်းမာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလုပ်ပေးနိုင်တာကတော့မှားရင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်လန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အကျိုးပန်းချက်ပဲ။အေးလမ်းမှန်ပေါ်ရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာ ထိုလမ်းကြောင်းမှန်ပြီဆိုတော့မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဟာရေရှည်ဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့သို့မဟုတ်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရေရှည်မရနိုင်ဘူးဒီကနေ့လောကသားတို့ရဲ့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း26မှာမြတ်စွာဘုရားဟာအာလဝီပြည်ကိုသွားပြီးတော့အာလောကမင်းကြီးရဲ့ အာလဝီပြည်ကအာလဝကဘယင်ကြီးရဲ့သားတော်လေးဘာမသိညာမသိနဲ့တည်ဆုံးပြီးသူ့မှာရှိတဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေဟာအသုံးမဝင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့နဲ့မဲ့အရေးမြတ်စွာဘုရားဟာလမ်းညွှန်မှုပြုကတင်ခဲ့တာတခု အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကိုမှတ်သားကြဖို့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအလောကဘီလူကြီးဆိုတာအလွန်စိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းအင်တာမကျမ်းတဲ့ဘီလူကြီးစိတ်ထက်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောပြောပြသနာပါချပေးနိုင်ခဲ့တယ်အလွန်ကျမ်းတဲ့ ဘလူကြီးရဲ့စိတ်တွေဟာတညတာအတွင်းမှာပဲတိမ်မွေးနူးညံ့သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာခက်ထန်တဲ့မျက်လုံးတွေဟာမေတ္တာမျက်လုံးအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးဘယ်သူကိုပဲကြည့်ကြည့်ပြုံးရွှင်ပြီးတော့ကျင်နာတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကတရားပြသဆုံးမပေးခဲ့တာဒါလောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ပဲအဓိကကတော့ အာလဝကဘီလူကြီးရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားစွမ်းစမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်အာလူဤပြည်ကလူတွေတနေ့တယောက်ဘလူကြီးကိုဆက်တာခြင်းခံနေရတဲ့အဖြစ်ဆိုးအိမ်မက်ဆိုးကြီးကလည်းပဲလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလူစားထိုးเสียမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားကာစဖြစ်တဲ့ အာလူဝီဘုရင်ကြီးရဲ့သားတော်လေးမင်းသားလေးဟာဘာမသိညာမသိနဲ့ဘလူးစားခံရဖို့အတွက်ဘလူးရဲ့လက်ထက်အထက်ခံရရတဲ့အချိန်ပဲပေါ့ဒီကလေးငယ်လေးဟာဘာမှမသိပဲနဲ့ဘလူးစားခံရမယ့်အခြေအနေမျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာကဲတင်လိုက်ုံမြတ်မကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် ဒီကလေးလေးတီးထက်လာတဲ့အချိန်မှာ တင်ပေးခြင်းအပြင်တန်တရားဟောကလွတ်ဖို့ထီအောင်အခွင့်အရေးရသွားပြီဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာထင်ရှားကြော့ကြားတဲ့ဥပဒကတူဖြစ်ပြီသာသနာတော်မှာချီးကျူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာခဲ့သူဟာချီးကျူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တက်လှမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ သူ့ရဲ့နောက်လိုက် နောက်ပါတွေဟာလည်းပဲသူ့နီးတူပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြလို့အနာဂတ်အဆင့်ထိအောင်ရောက်ရှိပြီးတော့တန်တရားဝဆင်းရဲကလွတ်ဖို့အရေးမှာမဝေးတော့တဲ့အချိန်ကို ရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာအာလောကပိလူကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလို့ အာလောကဗေလူကြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးမေတ္တာမျက်လုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာမေမှုရဏေကအာလောကဗေလူကြီးရဲ့ဗိမာန်ထဲရောက်လာပြီးတော့လာပြီးတော့ဆက်တကြအဲ့ဒီလိုမင်းသားလေးနဲ့ထမင်းတအိုးလာပြီးတော့အာလောကဗီလူကြီးစားဖို့ဆိုပြီးတော့နတ်တင်တာပေါ့လေ။ဟောအဲ့ဒီလို တင်ဆက်တဲ့အချိန်လေးမှာအာလဝကဗီလူကြီးဟာသူများတက်ကိုဘယ်တော့မှမတတ်တော့တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားကိုသောမိမိအသက်တဲ့ယုံကြည်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကျင့်သီလကို ကိုယ်အသက်တဲ့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းသားလေးကိုလက်မခံလို့ဘူးသူများအသက်မတတ်တော့ဘူး မင်းသားလေးပေါ်မှာအကျဉ်းနာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံခိုင်းလိုက်တယ်အာရဝကဗီလူကြီးလက်ထဲကိုထည့်လိုက်ခါတိုင်းကအလွန်ရက်စက်တဲ့ဗီလူကြီးရဲ့လက်ကျန်းကြီးဟာအဲ့ဒီနေ့မှာတော့မင်းသားလေးကိုတယူတရပွေပြီးတော့စားဖို့နေနေသာသာနော်မင်းသားလေးကိုအကျဉ်းနာ မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်သူက မင်းသားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲကိုလှူလိုက်တာအဲ့ဒါဟာဘုရားမြတ်စွာလောကသားတွေအတွက်ကျိုးပန်းအထုတ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ချမ်းသာရာရတယ်သူကရသော်ဘုရားကိုလှူတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားလေးတွေကအင်တန်မှဟိုတိမ်မွေ့ပြီးတော့ဂုံရှိတရေရှိတဲ့စကားမျိုးလေးတွေပေါ့နော် သူဘာပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့အခါလေးမှာဣမံကုမာရံတတပုံညလက္ခဏာတတပုံညလက္ခဏာဆိုတာရာပေါင်းများစွာသောပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဒီမင်းသားလေးဟာရုပ်အဆင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်လေကြည်လင်အေးမြပြီးတော့လှပတယ်တင့်တယ် လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာဒီကုသိုလ်ပုံရိပ်တွေဆိုတာပေါ်နေတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေဟာရှိတယ်ပေါ့အကုသိုလ်များခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံကြမ္မာပုံရိပ်ကတစ်မျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံကြမ္မာပုံရိပ်ကတစ်မျိုးလူတွေမှာသိတာတချို့အကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကြတော့ မျက်လုံးမပါလာတာတို့နားမကြားတာတို့ဆွမ်းအားနားမကြားဖြစ်တာတို့အယုတ်ဆိုးအကြည်တန်တာတို့ခြေပြက်လက်ပြက်တို့ဟောဒါမျိုးတွေဖြစ်လာကံကြမ္မာပုံရိပ်ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပြုံးလို့မရတဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်ဖြစ်တာတို့နော်တချို့မျက်နှာဟာဒူတွေထဲမှာရှိတယ်လေဘလို့မှပြုံးလို့မရတဲ့မျက်နှာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ ကံကြမ္မာပုံရိပ်ဘဝဘဝမှာဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအယုတ်ဆိုးကြီးထန်ပြီးပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာမရှိဘူးမျက်လုံးကလည်းမေတ္တာမျက်လုံးမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဘဝရောက်တာဟာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာပုံရိပ်ရဲ့အမှတ်တစိတ်တွေပဲပေါ့ဒီမင်းသားလေးကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတပုံညာလက္ခဏာများစွာသောကုသကံရဲ့ ပုံရိပ်တွေသူ့မှာထင်းနေတယ်မျက်လုံးလေးကလည်းလှတယ်အဆင်းကလည်းလှတယ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါခြေတွေလက်ခြေအင်္ဂါတွေကလည်းပြည့်ဖြိုးတယ်ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်မျက်နှာအဆင်းကြည့်လိုက်လဲပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့မေတ္တာမျက်လုံးကြည်လင်အေးချမ်းကြည့်တဲ့လူတို့တိုင်းကထိုမင်းသားလေးကိုကြည့်လိုက်ရရင်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလို အနေထားရှိတဲ့မင်းသားလေးမို့တတပုံညလက္ခဏာရာပေါင်းများစွာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အမတ်တစိတ်တွေပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အဲ့ဒါကိုထင်ရှားအောင်ထပ်ပြောတယ်တပ်ဖင်ကုပေတံလူတွေမှာရှိရမယ့်အင်္ဂါရက်တွေလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ် လက်ခြေအစင်းတွေလှပတယ်အကုန်အင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံတယ်ပရိပုံဏပြင်းစနာအသေးစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါလို့ပြည့်စုံတဲ့ဟောဒီမင်းသားလေးကိုအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်ကြီးမဟုတ်ဘူးလူလောကမှာ ထားเสียမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့အလုံးကချစ်ခင်เสียကောင်းတဲ့ဒီမင်းသားလေးကို ဥဒကစိတ်တော်သူမနောတရာမိတေတပည့်တော်ဟာအာတက်တယောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအားလှူဒန်းပါတယ်ဒီမင်းသားလေးကသူပေးဖို့သူစားဖို့အတွက်ဆက်တခံရတဲ့မင်းသားလေးပဲခါတိုင်းလို့ဆိုရင်တော့စားပလိုက်ပြီပေါ့ခုချိန်မှာတော့ဒီမင်းသားလေးကိုသူမစားရတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချီနူးစွာနဲ့မင်းသားလေးကိုလှူဒန်းပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးလှူလိုက်တာလှူလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာအမိန့်ရှိတုံးဆိုဟာသူကလှူတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလိုက်တုံးဆိုတော့ပဋိက္ခဟလောကဟိတာယသက္ခုမမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ဦးမြတ်စွာဘုရားလောကရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ငါဟောဒီမင်းသားလေးကိုလက်ခံတော်မူပါလို့ ဒီမင်းသားလေးကိုအာလာဝကပိလူကြီးကသူ့လက်နဲ့လက်ခံပြီးမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲကိုထည့်ပြီးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့လှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဆုပေးလိုက်တာမင်းသားလေးအတွက်ဆုပေးတာဒီကာယူကောဟောတုအယံခုမာရောဒီမင်းသားလေးဟာအသက်ရှိပါစေဒီကာယူကောဟောတုရှိလျားသောအသက်ရှိပါစေ မင်းသားလေးအတွက်ဒီမင်းသားလေးဟာဘလူစားခံရခြင်းမှလွတ်မြောက်လာလို့အသက်ရှိပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားကဆုပေးပြီးလှူဒန်းတဲ့အာလဝကပိလူကြီးကိုလည်းတုဝံစယက္ခဒုခိတောဘဝဟိအာလဝကပိလူမင်းလည်းချမ်းသာဒုက္ခရပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဆုပေးတယ် အဖြာဒိတာ လောကဟိတာယတိဋ္ဌတာမင်းသားလေးရောအလောကပိလူပါနှစ်ဦးနှစ်ဝယောဂါတွေခင်းရှင်းပြီးတော့လောကရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အသက်ရှိကြပါစေဟောမြတ်စွာဘုရားလောကဟိတာယတိဋ္ဌတာလူတွေဟာဘဝမှာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာအများအတွက်အကျိုးဖြစ်အောင်အများအတွက်အကျိုးဖြစ်ရမယ် နံပါတ်1ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကိုယ့်မိသားစုအတွက်အကျိုးဖြစ်မယ်နံပါတ်3ကိုယ့်မျိုးအတွက်အကျိုးဖြစ်မယ်နံပါတ်4ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးဖြစ်ရမယ်ဟောလောကအတွက်အကျိုးဖြစ်စေရလောကအတွက်ကျမ်းကျမ်းမှန်မှန်နဲ့ကောင်းကျိုးပြုနိုင်ဖို့မင်းတို့ရှင်တန်ကြပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဆုပေးပြီးတော့ဘာနဲ့ ပြောလိုက်တော့ဆိုအယံကုမာရောတရဏမုပေတိဗုဒ္ဓံဒီကလေးလေးဟာခုချိန်ကစပြီးတော့ဖះကိုစိတ်ကပ်ကိုးကွယ်သူတရဏမုပေတိဓမ္မံတရဏမုပေတိတံဃာဓမ္မကိုစိတ်ကပ်ကိုးကွယ်တယ်တန်ဃာကိုစိတ်ကပ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်တော့ဒီမင်းသားလေးဟာအလွန်ငဲနေသေးတယ် အလဲအလွန်ငယ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖះဆိုတာလဲ तू မသိဘူးတရားဆိုတာလဲ तू မသိဘူးတန်ခါဆိုတာလဲ तू မသိသေးဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအယံကုမာရောဒီမင်းသားလေးဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မံတရားကိုတရတန်ခံတန်ခါကိုတရဏံကိုဝေယဟူ၍ဥပေတိစိကပ်ပေးပြီးစိကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီလို့ မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားလိုက်တာအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ကစပြီးမင်းသားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စိတ်ကမဟုတ်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်ဘီလူစာခံရခြင်းကလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးတရားရဲ့အရေးတန်ခါရဲ့အရေးအောက်မှာသူအေးချမ်းတာယာမှုကိုရရှိတော့တရဏဆိုတာ ဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဘေးကင်းရာကို तू ခိုလုံမိပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲခိုလုံမိတာဒါမို့တရဏကို refuge လို့ပြန်တာခုခေတ် refuge refuge ဆိုတာနော်ဒုက္ခရောက်လို့ကိုယ်နေအိမ်ကနေထွက်ပြေးပြီးတော့ခိုလုံတဲ့နေရာတွေကို refuge ခိုလုံတဲ့လူတွေကိုခေါ်တော့ refuge ဆိုတာဘေးရန်တွေကလုံခြုံတဲ့နေရာ ဖရာတရားတန်ခါဟာဘေးရန်ခတ်သိမ်းကလုံုံတဲ့နေရာအဖြစ်မင်းသားလေးဟာရောက်ရှိသွားပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမိန့်လိုက်ပြီးမင်းသားလေးကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဖရာလက်ထဲရောက်သွားပထမအာလဝီမင်းကြီးရဲ့မင်းချင်းယောက်ျားတွေဟာမင်းသားလေးကိုပွေ့ပြီးတော့အာလဝကလက်ထဲထည့်အာလဝကကဖရာကိုလှူတယ် အာလဝကလက်ကနေပြီးတော့ဘုရားကိုလှူလိုက်တော့ဘုရားလက်ထဲရောက်လာတခါမြတ်စွာဘုရားကဘုရားလက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးလေးကိုသူဟာဘုရားရိတ်တရားရိတ်တန်ခါရိတ်အောင်မှာရောက်ရှိသွားပြီလို့မိန့်ကြားပြီးတော့ဒီကလေးလေးအသက်ကြီးအောင်အသက်ရှည်အောင်မွေးဖို့ကျွေးဖို့အတွက်မင်းချင်းယောက်ျားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနှင်းလိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့မင်းချင်းယောက်ျားတွေကမင်းချင်းယောက်ျားတွေရဲ့လက်ကနေပြီးတော့ အာလဝကဘီလူရဲ့လက်အာလဝကဘီလူရဲ့လက်ကမှဖရားလက်ဖရားလက်ကနေပြီးတော့မင်းကြီးယောက်ျားရဲ့လက်ဆိုပြီးတော့သူဟာလက်ကူးပြောင်းပြီးတော့မင်းကြီးယောက်ျားစီပြန်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမင်းသားလေးကိုဟထကလို့ခေါ်တာနော်ဟထဆိုတာလက်ပဲကဆိုတာတလက်ကနေတလက်ပြောင်းသွားတယ်မင်းသားလေးလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတာပေါ့ အာလဝီမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်သောကြောင့်အာလဝကတလက်ကနေတလက်ကူးပြောင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဟဋ္ဌကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ငယ်စဉ်ကတည်းကရသော်ဘုရားကိုလှူထားလို့ခဏိခေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကိုအကြလို့လားမသိဘူးတချို့လူတွေကတော့ ဟိုဘုန်းကြီးတွေမွေးစားဖို့ကလေးလေးတွေနေမကောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုပေးတယ်ပေးတာကသူတို့ပတ်ဆံရကြတော့ရောင်းတာနော်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ပတ်ဆံအများများမရဘူး20တို့အစိတ်တို့90တို့100တို့နဲ့ရောင်းတာဆိုတော့ဟိုဘုန်းကြီးကဝယ်ရတာနဲ့တူတယ်ကလေးရောင်းညင်လို့ဆိုအမှန်တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကတော့ဖျားရိတ်တရားရိတ်တန်ခါအရိတ်အောက် ခိုလုံဖို့ရခိုလုံဖို့ရလောက်ရမှာသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးကိုရောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အေးကျမရေးမကောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေဆိုတခါတလေအဲ့လိုရောင်းထားတာတချို့ကလည်းချမ်းချမ်းမှန်မှန်အသက်ရှည်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကြွလာရင်လမ်းကိုအဲ့တော့တိတ်ထားပြီးတော့ကလေးလေးကိုကြော်လိုက်ပါဗျာကြော်လိုက်ပါဗျာကြော်စေချင်တာသူတို့ကလည်းမတော်တဆများ ခြေကျော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးလဲမယ်ဆိုရင်ကလေးလေးဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲဒုက္ခရောက်မှာအန္တရာယ်များတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘုန်းကြီးတွေကြော်သွားတော့အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့အောင်းမိနော်အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့အောင်းမိပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်တကယ်ကအန္တရာယ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာဟာဖရာကုံတရားကုံတန်ခါကုံနဲ့အာယုပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုံးမအန္တရာယ်ကင်းမှာနော် ဘုန်းကြီးကကြော်ယုံနဲ့တော့အန္တရာယ်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကကြော်သွားတာလမ်းဘေးမှာအများကြီးပဲမွေတွေလည်းကြော်တာပဲတိရစ္ဆာန်တွေလည်းကြော်တာကြော်တိုင်းသာအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲစိတ်တွေအသက်ရှိကုန်မှာပေါ့နော်ဟိုတခါတလေကျတော့ယုတ်တိမရှိလားမရှိလားကြည့်အောင်ယုတ်တိမရှိတာဆိုရင်မလောက်အောင်ဒါ reasonable လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အသိယုတ်တိရှိရလားဆိုတာဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ အခုကြည့်လေမင်းသားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဒီကယုကောဟောတိအယံကုမာရောမင်းသားလေးအသက်ရှည်ပါစေဒါမေတ္တာစကားအကျဉ်းနာစကားနဲ့မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျဉ်းနာစကားပြောတာပြောပြီးတော့ဒီမင်းသားလေးဟာလောကအကျိုးအတွက်ဘဝမှာရပ်တည်နိုင်ပါစေလို့ပြောတယ် တတိယမြောက်ကြတော့ဒီမင်းသားလေးဟာဖရာရိပ်တရားရိပ်တန်ခါရိပ်ဖရာတရားတန်ခါကိုစိတ်ကကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီလို့ဟောရလို့မိတ်တာအတိပဲအမတန်မှရှိပေါ့ဒါကမှအတိပဲရှိတယ်လှုပ်ရလှုပ်ဒီလိုပြောနော်ကလေးရောင်းသွားပြီးတော့ပြန်ယူသွားတာပဲလေအေးအမျိုးစုံလူတွေဟာစိတ်ကူးရတယ်လို့လှုပ်ကြတာပေါ့ အဲ့တော့ဒီဟတကမင်းသားလေးဟာအလွန်ငယ်စဉ်အချိန်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတဲ့ကလေးလေးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြီးယောက်ျားတွေကို ပြန်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးအသက်ကြီးအောင်မွေးအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ငါးစီကိုပို့လို့မှာလိုက်တယ်မှာလိုက်တော့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်မှာပဲပြန်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့လက်အောက်မှာကြီးပြင်းလာတယ် အသက်အရွယ်ရောက်လို့နားလည်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောပြကြတာပေါ့သူ့ရဲ့တည်တွင်းကလွတ်ခဲ့ပုံဘလူးစာကျွေးခံရပုံအဲ့ဒီနေ့မှာဘလူးကြီးကအကျဉ်းနာတရားတွေပြေဝပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးမင်းသားလေးကိုဖះလှူပုံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေမင်းမင်းသားမင်းကြီးမင်းသားတွေရဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထဲကနေပြီးမင်းမှုရန်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်လာပုံ အဲ့ဒါလို့အသက်ရှင်လာရပုံတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာဒီကလေးလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူတိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါဘဝဟာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတာပါလားအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတာကံကြီးလို့တာငါမသေးတာလို့ဆိုပြီးတော့သူဟာဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ မြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားတရားဓမ္မတွေနာအဲ့ဒီလိုနာရင်နာရင်နဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုသောတပန်တဂရကနောက်ဆုံးမှာအနာဂံအဆင့်ထိရောက်သွားတယ်နော်ပထမသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့တဂရကံဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ဘဝမှာရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလိုက်နာရင် ကျင့်သုံးရင်းနဲ့ကနေပြီးတဆင့်ပြီးတဆင့်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေတိတိပြီးတော့သွားအဲ့ဒါကသူ့အတွက်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်တယ်ပေါ့တေတွင်းကလွတ်တာကပထမတေတွင်းကလွတ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတာကဒုတိယဒုတိယကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူဟာ မင်းသားဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်လိုက်နောက်ပါတွေကို तू ကလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင် သူ့နီးတူမှန်ကန်တဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တွင်တင်ပြတာဆုံးမပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေဟာတကယ်ကို လူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ပြီးသူ့ပေါ်မှာလည်းအလွန်လေးစားကြသူ့နောက်ဟာဥပဒက သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါခြံရံ900တောင်မှရှိတယ်အဲ့ဒီ900လုံးဟာအမြဲတမ်းစီလုံးညင်ညွတ်တယ်ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့မတူဘူးအလုံးဟာသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စကားနားထောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်ပဲသူပြောမှဒီပြောကြတယ်အလုံးဟာသူ့ရှေ့မှာဆိုတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အင်တမယုတိလေးစားကြတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်သူဟာ သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေပေါ်မှာဩဇာညောင်းတယ်လို့ကြောက်တဲ့အနေနဲ့ဩဇာညောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီချစ်ခင်လေးစားတဲ့အနေနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြတာတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတုံးလို့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကအလွန်ထက်မြက်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့မတူဘူး လူတွေကိုစုစည်းဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နေရာမှာ organize လုပ်တဲ့နေရာမှာထူးချွန်တခါတော့ကရသော်ဘုရားစီတရားနာဖို့အကြောင်းကိုလာတိုင်းလာတိုင်းပေါ့သူ့နောက်မှာပါလာတဲ့လူတွေကလည်းပဲအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီးသူ့ကိုလေးစားကြအဲ့ဒီလိုသူ့ပိဋကဟာအလွန်စိကံကြမြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးရှ िख ိုးဝှချတော့မြတ်စွာဘုရားကတွေ့တယ် အဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့အခါမေးတယ်ဟဋ္ဌကာတဲ့မင်းပရိသတ်တွေကတဲညီညွတ်ကြတာပဲဘယ်လိုများ ဆုံးမထားတာတော့ဒီပရိသတ်တွေကိုဘယ်လိုများစုစည်းထားတာတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတဲ့အခါကျတော့ तू ဖြေခဲ့တာလေးကရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တခြားနေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကို သင်ပေးတဲ့ ခေါ်ထားတဲ့သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးစီယုံရေးတရား၄မျိုးအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်တာကျင့်သုံးတာပါတဲ့သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတုံးဆိုရင်ဒါနပေကံခြင်းပေယဝိစ္စကျင်နာတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းအထစရိယာတစ်ဖက်သားရဲ့ကိစ္စကိုအကျိုးတရားကိုအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်း ကျင့်သုံးခြင်းနဲ့တမာဏတ္တတာကိုယ်နဲ့ဓာဏုထားဆက်ဆံခြင်းတို့ဒီလို၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသင်္ကာဝတ္ထု၄ပါးလို့ခေါ်တယ်မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းမှာဒီအချက်၄ချက်တိုင်လိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တူမေတ္တာတူမှဆိုတာမရနိုင်တတ်ဘူးလေလောကမှာအသင်းဖွဲ့တွေဆိုရင်လည်းဒီ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံရမယ် အချင်းချင်းပြန်လှန်လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးပေးတာကမ်းတာလောက်ရမယ်တဲ့ပေးကမ်းလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုဆွဲဆောင်ပေးရရောက်တယ်ပေါ့ဟောပေးလိုက်ကမ်းလိုက်တာနဲ့ပဲလူဟာတူပေါ်တူစိတ်ဟာယဉ်နှိမှုပိုရသွားတယ်ဒါမို့ပေးကမ်းခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်လို့နောက်တစ်ခုကပေးကမ်းယုံနဲ့တည်းမရသေးဘူး တချို့ကြတော့ပေးတော့ပေးတယ်စကားပြောတာက မာကြောတယ်ဆိုရင်လဲရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာသူကအခုအခံဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စကားပြောလို့ရှိရင်လဲရှင်ကျေးလိမ်မာတဲ့စကားကျင်နာတဲ့စကားမျိုးပဲပြောရမယ်ရိုင်းဆိုင်မာကြောတဲ့စကားမျိုးမပြောရဘူးတခါတခါစဉ်းစားကြည့်လိုက်မိဘနဲ့သားသမီးမိဘတွေကကိုယ်သားသမီးကို ဒီဘလောက်ပဲချစ်ချစ်သားသမီးကခက်ချမ်းချမ်းမိဘကိုပြန်ပြောလိုက်ရင်မိဘရဲ့စိတ်ထဲမှာအမတန်မှအောင့်သွားတတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လေရှင်ထဲမှာအောင့်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စကားပြောဆိုတာအမတန်မှဆင်ခြင်ရတယ်တဦးနဲ့တဦးတိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးစွာပဲပြောရမယ်ကျင်နာတဲ့စကားမျိုးသာပြောရမယ်မပြောဘဲနဲ့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောမိသွားပြီဆိုရင် မေတ္တာခန်းချောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အခုခံဖြစ်သွားတယ်အေးတချို့ကြတော့ကျင်နာတဲ့စကားပြောရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးကိစ္စဝိစ္စရှိရင်မနေစိမ့်ရဘူးသူကိစ္စရှိဝိုင်းလို့ကိုကိစ္စရှိဝိုင်းလို့ကိုကိစ္စသူကိစ္စလို့ခွဲခြားပြီးတော့မနေဘဲနဲ့လှုပ်ပေးဥပမာမယ်အိမ်အောင်တဲ့ဇနီးမောင်နှံဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့ရှိတယ်လေတွက်ကတ်တယ် ဒါငါလုံမဟုတ်ဘူးနင့်လုံနင့်ဘာနဲ့လုံဆိုတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကိုအားနေတယ်ဆိုလို့ရှင် သူ့လုံကိုလုံမဟုတ်ဘူးဝိုင်းလုံပေးတယ်ဟောဝိုင်းလုံပေးလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုမေတ္တာရှိမှုဆိုတာမေတ္တာနှောင်ကြိုးပို့ပြီးတော့မြဲလာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာတမဏတ္တတာအထစရိယနောက်တစ်ခုတမဏတ္တတာဆိုတာလူတွေက ကိုယ်အထင်သေးအမြင်သေးဆက်ဆံလို့ရှိရင်မကျေနပ်ကြဘူးအထင်သေးတဲ့စကားပြောခံရင် လူရဲ့မာနဆိုတာတက်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ look down မလုပ်အောင်ထင်သေးမြင်သေးဘယ်တော့မှမဆက်ဆံရဘူး။သူများကိုဆက်ဆံပြီဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ဓာတ်ထုထားပြီးဆက်ဆံနိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒါသင်္ကန်းဝတ္ထုတရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဟဋ္ဌကမင်းသားလေးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။ အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားဆုံးမထားတဲ့သင်္ကဝတ္ထုတရား၄ပါးအတိုင်းတပည့်တော်လိုက်နာကျင့်သုံးတာပါတဲ့သူတို့ပေါ်မှာအဲ့မှာသူလျှောက်ပုံလေးကတချို့ကဗျာတဲ့ပေးတာကမ်းတာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် တပည့်တော်ပေးကမ်းတယ်ပေးရင်အဲ့ဒီလူတွေကကိုပြောတဲ့စကားနားထောင်ဟုတ်တယ်ညမစကားမှလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားပေးကမ်းခြင်းသည် အောင်မြင်အိတ်တယ်လေပေးရင်ရတာပဲ လောက်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာလေးပါလာလို့ရှင်အောင်သွားတာတွေများတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုတာဟာပေးကမ်းမှုဟာအောင်မြင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တချို့ကပေးကမ်းတာတန်ဖိုးမထားဘူးစကားပြောရင်ချိုချိုပြောတာတာပြောတာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့တပည့်တော်ကချိုချိုတာတာပြောပြီးဆက်ဆံတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ ချိုးချိုးပြောချိုးချိုးသားသားပြောတာလေဒီလောက်အလေးမထားဘူးကိစ္စဝိစ္စရှိရင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာကိုပြီးရင်ပြီးလှုပ်ပေးတာကိုသဘောကျတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတပီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးကိစ္စဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ကြတော့ကိစ္စဝိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတာတဲ့ကိုနဲ့ဓာတ်ဥထားပြီးတော့ဆက်ဆံတာကိုပိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ တပည့်တော်ကိုယ်နဲ့ဓာတ်လူထားပြီးတော့ဆက်ဆံပါတယ်လို့လူတွေဆိုတာကိုယ်ပခုံးချင်းရှင်လိုက်ရင်မကြိုက်ချင်ဘူးလေမကြိုက်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကြံတဲ့လူကိုကိုယ်အောင်မှာပဲထားကျင်ကြတယ်ကိုယ်နဲ့ရှင်းလာလို့ရှင်ပုတ်ထုတ်ကြတယ်မေတ္တာလူရဲ့တဘာဝကိုပြောပြတာเนาะအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဓာတ်လူထားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီလိုသင်္ကန်းဝတ္ထုတရား၄ပါးနဲ့လူတွေကို တပည့်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုစီယုံလို့အခုလိုညင်ညွတ်တာတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်မှာသူတို့လေးစားလောက်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းလိုသေးတယ်နော်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာလဲဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုလူတွေကသိနားထောင်ကြမှုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားဆိုရင်နားထောင်ပြီးတော့သူကဘရင်သားလေမင်းသား မင်းသားဆိုတော့မင်းသားရဲ့စကားဖြစ်လို့နားထောင်ကြတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားဆိုလဲနားထောင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အေးသူ့မှာဘဝကပေးထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရဲ့မင်းသားဖြစ်နေမှုရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်လဲသူ့ကိုအလုံးကလေးစားကြတာပါသင်္ကဝတ္ထုတရား၄ပါးနဲ့စီယုံယုံနေမကဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြောင့်တပည့်တော်ကိုလေးစားကြတာပါလို့ဒီလိုလျှောက်ဘူးတယ် မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလျှောက်လို့သူပရိသတ်ကို အားရလို့မြတ်စွာဘုရားကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့ဥပဒက10ယောက်ဥပဒက10ယောက်ကိုထူးခြားတဲ့ခုံကြီးတွေဖွဲ့ပေးတာတွေပေါ့ခုခေတ်တော့မဏိဇောတာတို့ဘာလို့ပေးတာပေါ့နော်ဘုရားလက်ထက်ကတော့ ဧတဒက္ခဆိုတဲ့အထူးခြုံဆုံးဆိုတဲ့ဖွဲ့တွေပေးတဲ့အခါမှာဒီဟတ္တကအလာဝကမင်းသားကစီယုံရေးမှာထူးခြုံတဲ့သူ့ကိုနေရာကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုပြောတော့လို့ဆိုနော်စတုဟိသင်္ကားဝတ္ထုဟိပရိတံသင်္ကနံတာနံ ဒီမိမိရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါပရိသတ်တွေကိုသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးဖြင့်ချီးမြှောက်ပြီးတော့စီယုံနိုင်တဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာတဲ့ဒီဟဋ္ဌကအလာဝကမင်းသားဟာထူးချွန်ဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတယ်စတုဟိသင်္ဃဝတ္ထုဟိပရိသံသင်္ကနန္တာနံယတိတံဟဋ္ဌကောအာလဝကောဟဋ္ဌကဆိုတဲ့အာလဝီမင်းသားဟာ မိမိရဲ့ပရိသတ်နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကိုသင်္ကာဝတ္ထုတရား၄ပါးဖြင့်စုစည်းချင်းမြင့်တဲ့နေရာမှာတော့အထူးချင်ဆုံးပဲအဲ့တော့လူအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကနော်ပေးတာကဏ္ဍလည်းအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲလူတွေကိုချိုးချိုးတန်တာပြောကြဆက်ဆံတာဟာလည်းအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲ။ ကိစ္စဝိစ္စရှိလို့ရှိရင်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာလည်းအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲမိမိကိုယ်တူဓာတ်တူထားပြီးတော့ဆက်ဆံတာဟာလည်းပဲအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံပါနော်ဒီလေးခုနဲ့ဆက်ဆံရလူဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကပေးတာကြိုက်တယ်ပေးတာကြိုက်ရင် ပေးတာနဲ့ဆက်ဆံတယ် တချို့ကပေးတာအလေးနဲ့မထားဘူးချိုးချိုးသားသားပြောတာအလေးနဲ့ထားရင် ချိုးချိုးသားသားပြောပြီးဆက်ဆံအေးတချို့ကပေးတာလည်းအလေးမထားဘူးချိုးချိုးသားသားပြောတာလည်းအလေးမထားဘူးအလုပ်ကိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင် သူ့ကိစ္စကိုယ့်ကိစ္စမหนีပဲနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးတာသဘောထားအလေးနဲ့ထားအဲ့ဒီပုံကမျိုးကြတော့သူ့ကိစ္စဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးအေးတချို့ကြတော့ဘာမှမလုပ်ချင်နေဘူး နော် ကိုယ်အထင်သေးမြင်သေးဆက်ဆံတာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလို့မကြိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့ဓာတ်နှုတ်ထားပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်လို့ဟောတာလူတွေကိုစုစည်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့အချက်လေးချက်ပဲကိုယ်နဲ့လုံးဖို့ကြိုက်မဲ့တွေပဲဖြစ်စေကိုယ်မိသားစုအတွင်းမှာပဲဖြစ်စေအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကြားမှာပဲဖြစ်စေရက်ွက်သူရက်ွက်သားကြားမှာပဲဖြစ်စေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူဆိုတာအသင်းအဖွဲ့နဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့အသင်းအဖွဲ့တွေပေါ်မှာဟောဒီ၄မျိုးနဲ့ဆက်ဆံရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရလာမှသိချတယ်ပေါ့ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီ၄ချက်ကိုလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအနေနဲ့ဟောကြားထားတာ သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါး organization သို့မဟုတ်စုစည်းစုစုစည်းစည်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တာတဲ့ခရစ်ခေတ်မှာဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကုမ္ပဏီတွေဒါတွေဟာဒီ၄ချက်နဲ့ပဲဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဟာအောင်မြင်မှာပဲတည်ကြတယ်ကြီးပွားတိုးတက်လာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိတတိပေးတုံဆိုလို့ရှိရင် ဒီလေးချက်ဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတဲ့လှဲမှာလှဲဘိန်ကျွတ်မထွက်အောင်နဗံဆောင်ဆိုတာကန့်လန့်ပြတန်ချောင်းတစ်ခုထည့်ထားအဲ့ဒီနဗံဆောင်ကားတွေကြတော့နတ်ပေါ့နော်ဘိန်ကိုကျွတ်မထွက်အောင်စုပ်ထားတဲ့နတ်ပေါ့အဲ့ဒီ လဲဘိနေမှာကျွတ်မထွက်အောင်နဗံဆောင်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲတဲ့လူလောကကြီးဟာဆက်လက်ပြီးကြီးပွားတိုးတက်ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဒီလေးချက်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီလိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်တတိပေးတယ်မိဘပဲဖြစ်စေဟောဒီလေးချက်ရွင်းပြက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သာသမီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးခံရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမေဖေတောင်မှပဲဟောဒီလေးချက် အတုံးချပြီးသားသမီးကိုမစည်းရုံးနိုင်ဘူးဆိုရင် သားသမီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒီသင်္ကဝတ္ထုတရား၄ပါးချက်မှတ်ဟောကြားခဲ့ပြီးတာဟာလောကသားတို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်ချက်ပဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်လန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမင်းသားလေးဟာအခုလို့အောင်မြင်ကြော်ကြားပြီး သူဟာအနာဂံအဆင့်ထိအောင်တရားဓမ္မအနေနဲ့တရားထုတရားမြတ်တွေကိုရသွားတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေအကြီးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အကြီးချင်းဟာသူ့မှာ၈မျိုးရှိတယ်ဟတကမင်းသားလေးရဲ့ထူးခြားချက်အကြီးသွေး၈မျိုးအဲ့ဒီရည်သွေးရှင်မျိုးဆိုတာ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့တဏ္ဍမှာရရှိအောင်ကြိုးစားလို့ရလူတွေရဲ့အရေးချင်းဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ဟဋ္ဌကမင်းသားလေးရဲ့အာဩဝေယကောင်းတဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးချင်းရှစ်မျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကတထာလို့ဆိုရယ်ယုံကြည်မှုထက်သန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလုံးဝလက်ခံတယ်ယုံကြည်တယ်ကုသိုလ်တရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ် တရားစွမ်းအားတွေမြင့်မားတယ်လို့ဟောယုံကြည်ခြင်းတရားတရားရှိတဲ့နေရာမှာ तू ဟာထူးချွန်တယ်ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုသီလဝါ तू ကိုချင်းသီလအမှန်တမ်းကောင်းတယ်အနာခံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာငါးပါးသီလတော့ငါးပါးသီလပဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်တဲ့ငါးပါးသီလကခုနတုန်းကဆိုသွားတဲ့အထက်ပဲ ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိတိခါပရံသမာရိယမိလို့ဆိုတယ်ကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမှာမမယွင်လှုပ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းပါတယ်လို့အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအပြမစရိယာဝေရမဏိတိခါပရံသမာရိယမိလို့ဆိုတာနော်ဗြဟ္မစရိယပင်စမလို့ခေါ်တယ်ဒီတိခါဘုတ်ကိုဗြဟ္မစရိယပင်စမ၅ပါးသီလတော့၅ပါးသီလပဲ ကာမိတုမိစ္ဆာစာရနေရမှာအပြမစရိယအိမ်အောင်ဘဝနဲ့မနေဘူးလို့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝမှာမနေဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့အချက်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြိဋ္ဌာထဲလည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့အိမ်အောင်မပြုတဲ့အမျိုးသားတွေတို့အိမ်အောင်မပြုတဲ့အမျိုးသမီးတွေတို့ ဘာဝတိလာကိုကာမိတုမိစ္ဆာစာရာလို့မဆောက်တည်ပဲနဲ့အပြမစရိယာဝေရမဏိတိခါပရံတမာရိယာမိလို့ဆောက်တည်လို့ရတယ်နော်ဒါကိုဗြဟ္မစရိယပင်စမတိခါဘုလို့ခေါ်တယ်အပြိုလူပြိုတွေလည်းပဲဆောက်တည်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့အိမ်အောင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမိတုမိစ္ဆာစာရာလို့ဆိုစရာမလိုဘူးဘလို့ဆိုရမလဲအပြမစရိယာဝေရမဏိတိခါပရံဟောပို့မြင့်သွားတယ်နော် အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အိမ်အောင်ရှိတောင်မှအပြမစရိယဝေရမဏိတိခဗရံတမာရိယာမိဆိုတာကိုစောက်တည်တယ်တဲ့ဒီဟတကမင်းသားလေးဟာအဲ့ဒါလို့အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအပြမစရိယဝေရမဏိတိခဗရံတမာရိယာမိဆိုပြမစရိယပင်စမတိခဘုတ်ကိုမကြိုးမပေါက်မပြောက်ကြအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာထူးချွန်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ဟိရိမာ မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေက तू ကအင်မတန်မှရှက်တယ်ဆက်ဆုပ်တယ်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆုပ်တယ်ဥတ္တပိမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမှာကြောက်တယ်အကုသိုလ်တွေလုပ်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုရက်ဥတ္တပိဆိုရက်ဥတ္တပဆိုရက်ခုံကြီးချင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘဟုတုတ္တ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကတော်တော်များများလေးလံလိုက်စားထားလို့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအများကြီးကြားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘောဓုတကျွယ်ဝတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်ဂုံညီချင်းတစ်ခုကတော့ဘာတော့စာခဝါအနှမျောမရှိဘူးသူရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုဘယ်သူကလာပြီးတော့တောင်းတောင်းသို့မဟုတ်သူရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲဝေသုံးဆောင်မှုအတွက် သူဟာအမြဲတမ်းဆေးကြောပြီးသားလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးလူချင်းစွန့်ကြဲဝေဖန်ခြင်းမှာသူဟာစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွန့်လွတ်မှုဆိုတဲ့အစာကားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ပညာဝါတဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်သိတယ်ရုပ်တရားတန်တရားတွေကိုအမှန်သိတယ်အမှန်သိသည့်အတွက်ကြောင့် မိမိတို့တဏ္ဍမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးငါဆိုတဲ့အတွေ့သူမှမရှိဘူးငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့မရှိဘူးတဘာဝတရားတက်တက်မြတာလို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုဆိုတာတွေကိုလည်းသိတယ်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်လောက်အောင်သူ့ရဲ့အသိပညာထက်မြက်တယ်နောက်ဆုံးမှာဩရံဘာကိယတန်ရောစဉ်၅ပါးလို့ဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။သီလပရပရမတ္တမှားယွင်းတဲ့အကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းစွာသုံးသပ်မှုဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှလည်းကင်းလွတ်တဲ့ဝိသိကိစ္စတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သို့လောသို့လောတွေးတောယုံမှားခြင်းဆိုတာတွေကလည်းကင်းလွတ်တယ်။ကာမရာဂ ကာမရာဂစိတ်တွေသူ့မှာကင်းတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားလို့တဲ့တဏှာရာဂစိတ်တွေသူ့မှာကင်းတယ်ဗျာပါဒစိတ်ထဲမှာအလိုမကျမှုဒေါသဖြစ်မှုမုန်းတိမှုအညိုတေထားမှုဆိုတာလဲသူ့မှာကင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီပညာရတဲ့ကြောင့်မလို့သူဟာအနာဂံအဆင့်ရောက်သွားတာ ਨੇ သူ့မှာဩရံပါကိယတန်ရောစဉ်လို့ ကာမပုံမှာပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားစေနိုင်တဲ့တန်ရောစင်တွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပညာတရားဟာထက်မြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူ့ရဲ့အထူးခြားဆုံးခုံကဘာလုံးဆိုရင် သူရှိတဲ့အည်ချင်းကို သူများသိမှစိုးတယ်နော်လောကမှာအဲ့ဒါကိုအပိဿဂုံလို့ခေါ်တယ်လူသိမှမကြိုက်ဘူးသူဂုံကို မပြောဘူးမထုတ်ဖော်ဘူးလူသိမှဓမ္မဆိုးတယ်ဒီထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းကိုမလိုလားဘူးလို့အပိစ္ဆဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့တခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုယဟန်တော်တွေကိုဟောတယ်သူဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုံကြီးတွေရှိတဲ့အကြောင်းဟတကမင်းသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဂုံကြီးတွေရှိတဲ့အကြောင်းယဟန်တွေကိုဟောတော့ယဟန်တစ်ပါးက မနေ့ဆုံးခကြိမ်မှာသူ့အိမ်ရောက်သွားပြီးတော့ပြောတယ်မင်းသားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ညတရားထဲမှာထဲ့ဟောတယ်တဲ့မင်းသားရဲ့ခုံအီချင်းတွေကိုထဲ့ဟောသွားတယ်တဲ့မင်းသားဒီလိုဒီလိုခုံအီတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖို့ချီးမွမ်းသွားတယ်ဆိုတော့သူကဘာလျှောက်တုံးဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီတရားပွဲမှာလူဝတ်ကြောင်တွေများပါသလားတဲ့ လူအကြောင်းတွေမပါဘူးတဲ့ယဟန်တွေကြီးပဲဆိုတော်ပါသေးရဲ့တဲ့လူတွေသိမှ तू စိုးတယ်ပေါ့သူရှိတဲ့ဂုံကိုဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးသူကယဟန်တွေတဲ့ပြောတာတော့ तू သိပြီးတော့အရေးမပါဘူးအရေးမကြီးဘူးလူအကြောင်းတွေကိုမသိစေချင်ဘူးသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအဲ့ဒါလို့လျှောက်ဖူးတဲ့စကားကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအပိဿသူဟာဒီခုံမလုတ်ချင်တဲ့ပုံကိုတူပဲ အင်တမနာမည်ကြော်ကြားမှုကိုမလုံလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲလို့ဒီဟတ္တကမင်းသားကိုချီးကျူးတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အာလဝီပြည်တို့ကြွသွားတဲ့အခါမှာအခုလိုဘလူးစားခံရမဲ့အခြေအနေဘာမှမသိတဲ့ကလေးတင်ငယ်လေးဘဝကလွတ်မြောက်စေပြီးတော့အခုလိုတန်မိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပြီး အများကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပုံကိုတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတင်ပေးမှုဟာလောကသားတွေအတွက်ခဏိတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးအားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရကြမှာဖြစ်တယ်။အေးဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဟတကမင်းသားလေးယခုကဲ့သို့ဘဝမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့အများရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင် မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုရောမြတ်ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုချမှတ်ခဲ့တာဖြင့်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လောကသားတို့ရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားနာယူပြီးတော့လောကသားတို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနာခံမှတ်သားလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်း သုံးကဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးကဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြေပါစေ သက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံပဝါယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမ စုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွင့်မဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြတ်จิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသော ကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည် ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကဏကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ပဝါယန္တုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တည်း